انگل بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جو نئے نماز صدیقی حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج جو ہے نا الحمدللہ جو ہے نا ہم انجوائے کرنے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ بچوں کو لے کے آئے ہوئے ہیں عید کا تیسرا دن انجوائے کرنے کے لیے آج کا ولاگ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے انشاءاللہ جنید نعمان جو ہے نا آج پورے انگلش ماحول میں اور آپ کو بہت ہی انجوائے کروانے والا ہے یہ ولاگ بس ولاگ کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا سب سے پہلے تو آپ ویو چیک کریں آ ہا ہا واہ جی واہ چس آ گئی جناب ادھر جو ہے نا وہ نہ بچے انہوں نے کیتا ہے انہوں نے وہ کیا اس کا نام لیتے ہیں اس کو انہوں نے اینک لگائی ہوئی ہے اور بچے جو ہے نا ایسے فیل ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں ان کے ساتھ کچھ انہونی ہو رہی ہے بہت ہی زیادہ جو ہے نا بچے انجوائے کر رہے ہیں اس کو بیسیکلی یہ ہے ہی بچوں کے لیے جگہ آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ آئیں جگہ پہ انجوائے کریں بہت مزہ آئے گا اب جو ہے نا یہاں سے انٹری کارڈ بنوانا پڑے گا ہمیں انٹری کارڈ بنوانے کے بعد اس میں ہم ریچارج کروائیں گے ریچارج کروانے کے بعد انشاءاللہ شاء آپ اندر انٹر ہوں گے اور اندر کا ماحول اور بھی مزیدار ہونے والا جناب بہت ہی مزہ آنے والا انشاءاللہ بہت ہی جو ہے نا اچھی اور انٹرسٹنگ جگہ ہے یہ

ایسے ایسے میں آ جی ان شاء ہاں ہاں ذرا ہاں جی واہ نظارہ ہی اور Yıllar olur, yıllar olur. <laughs> Shot me. بعد اب جو ہے نا لفٹ کے ذریعے نیچے جائیں گے آج جنید نماز صدیقی نے بہت انجوائے کی ہے جناب آہ ہاں ہاں مچاس آ گیا تو جی جناب یہ تھا آج کا ہمارا ولاگ فیملی کے ساتھ آئے ہوئے تھے ادھر ادھر انجوائے کرنے ان شاء اللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ